los cultunes, eh, a través del sonido, por ejemplo, uno puede eh, lograr de oír y al oír interpretar los sonidos. Yo creo que todas las cosas que se han incorporado a nuestra música, hablando en el buen sentido, eh, han sido buenas siempre y cuando eso no divirtúe nuestra música.